tengah-tengah apa apa dah apa ah, oh, oh, Makan tofu. Ya, ya. ya. Oke. Oke, oke. Pegang, pegang. kalau pak karena sendiri Ini tempat aku bisa bisa bisa ada sedikit lagi nggak bisa aduh gini nggak ada aku lari kabur mati aku Thank you.

いやち <laughs> lutut apalah kau mati kau mati lo tatal tatal Ya, ala dapat. Iya. Lu kena, aku kena lu. gas gas uh, lagi ya, ada so balik ada tes apa apa apa ada ultiku. Balik dulu, balik Silakan bawah. Bawah. Kamu. Ya, aduh, aduh nggak dapet. tarik kolor aja perangku iya busnya kena lagi siap ayo keren eh nggak kena nggak kena why are you running why are you running iya lagi eh, eh. Eh, tabrak ini putih ngelek ya ya ya aduh gak kena aduh nggak kena tarik kolor aja Branko Run. Mati aku. Mati ya, mati. Mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Ada perangko, perangko. Kena tarik. Ya, ya. nggak seru lah <laughs> nggak seru <laughs>